हेलो भैया मोबाइल रिपेयर करना है लो लो हुआ क्या बराबर डिस्प्ले काम नहीं कर रही इसीलिए बन जाएगा कोई बात नहीं बन जाएगा बन जाएगा अच्छा तो मैं कहाँ हूँ लेने दो दिन लगे दो दिन बाद कोई बात नहीं दो दिन बाद ठीक है मैं दो दिन बाद भैया भैया हो गया मोबाइल हाँ बन गया तुम्हारा मोबाइल ना होगा देखो स्टार्ट करके देखो लो भैया ये क्या है हम्म कभी शाओमी कभी सैमसंग लेकिन मैंने मोबाइल तो रियल मी का लिया था ए तूने क्या दम करा